ሰላም ጠና ስጥልኝ። ለመስቀል የሚሆን የቆጮ ምትክ የቆጮ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁለት ኩባያ ቡላ በጥብጫ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ኩባያ በሱ ነፍቻ አዘጋጅና አብሬ አቦካቸዋለሁ። እያቦካሁትን ሁለት ቦታ እኩል ከፍልና አንደኛው ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አደርግና አቦካዋለሁ። በኮባ ፋንታ የማብሰያ ወረቀት አዘጋጅቻለሁ። አብኩቻ አዘጋጀሁትን የማብሰያ ወረቀት ላይ አደርግና ጠፍጥፌ ያዘጋጀዋለሁ። ከላይ የኮባ ቅርጽ እንዲይዝ በዚህ መልኩ አስተካክየዋለሁ። በደንብ ውሃ ማድረግ አለብን። የቆጮ ምትክ እንዳይነጣብን በደንብ ውሃ ማድረግ አለብን። እሳቱን በጣም ከፍ አድርጌ በመጥበሻ ነው ማበስለው። ለሁለት ደቂቃ ከላይም ከታችም ውሃ አድርጌ አበስልና እንገልብጬም ለሁለት ደቂቃ አበስለዋለሁ። ውሃውን እንዳይጨርስ ውሃ በደንብ ማድረግ አለብን። ውሃው ካለቀ ንጥት ስለሚል ውሃ በደንብ ማድረግ አለብን። በጣም ቆንጆ የሆነ የቆጮ ምትክ አሰራር ነው። ለመስቀል ሰርታችሁ ሞክሩት። ቆንጆ ነው። መልካም በዓል።